Maamme puolustuskyky on pidettävä kunnossa. Yleinen asevelvollisuus on puolustuksemme selkäranka ja siitä on pidettävä kiinni. Olimme Naton jäseniä tai emme, asevelvollisuus on se keino, jolla Suomessa kustannustehokkaasti pidetään iskukykyistä armeijaa. Nato ei Suomea puolusta, sen tekevät vain ja ainoastaan suomalaiset itse. Nato-jäsenyys voi olla hyvä lisäarvo maamme puolustukselle.